C ਅਤੇ C++ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਲੌਜੀਕਲ OR ਜਿਵੇਂ ਕਿ expression 1 OR expression 2 logical NOT ਜਿਵੇਂ ਕਿ NOT ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਬੰਟੂ 1110 ਉਬੰਟੂ ਤੇ GCC ਅਤੇ G++ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਰਜ਼ਨ 461 ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ C ਅਤੇ C++ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਲਈ 1 ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਈ ਰਿਟਰਨ 0 ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇੱਥੇ C ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੇਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਰੀਏਬਲਸ a b ਅਤੇ c ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ a b ਅਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ scanf statement variables a, b ਅਤੇ c ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁਟ ਲਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੱਭਣ ਲਈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ b ਅਤੇ c ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ expression a greater than c ਤਾਂ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ a greater than b ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ a b ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ b greater than c evaluate ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ b greatest ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ c greatest ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ OR ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੌਜੀਕਲ OR ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇ a 0 ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇ a b ਜਾਂ c 0 ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਰਿਟਰਨ 0 ਅਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ c ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ logicalc ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਲਟ ਅਤੇ T ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾ ਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੋ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ code gcc space logicalc space o space log type ਕਰੋ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ एग्जीक्यूट करने लिए डॉट स्लैश लॉग टाइप करके एंटर दबाओ मैं वैल्यूज एंटर करांगी जिवें 0 34 560 आउटपुट इंच दिसेगी C ग्रेटेस्ट है B ਅਤੇ C ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 0 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਟਸ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਓ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ C++ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ C++ ਦਾ ਕੋਡ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ C++ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਉੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ C ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .cpp ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਲਟ ਅਤੇ T ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾ ਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੋ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ g logical.cpp logicalਸੀਪੀਪੀ o log1 ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ .log1 ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ 034567 ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਟਪੁਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਟਸ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ a ਅਤੇ a ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਕਰੋ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਾਈਲ ਅਤੇ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਬੇਫੋਰ ਟੋਕਨ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਓ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪਾ ਦਈਏ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਾਈਲ ਅਤੇ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ a b and a c logical OR ਜਿਵੇਂ ਕਿ a equal 0 OR b equal 0 OR c equal 0 assignment ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਵੇ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ hint bracket open a not equal to b bracket close ਨੀਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ spoken tutorial project team spoken tutorial ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ spoken tutorialorg ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ spoken tutorial project talk to a teacher project का एक हिस्सा है इसका समर्थन आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन करता है इस मिशन की और जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro इस स्क्रिप्ट का अनुवाद महेंद्र ऋषम ने किया है शामिल होने धनवाद